امروز میخوایم پربازدیدترین ویدیوهای ماینکرافت توی تیک رو با هم دیگه ببینیم سلام خدمت همه بزرگوار فنا و برنامت فنا حالتون چطوره دوستان با چیزی که قبلا آتون صحبت کرده بودم تو اون لایو اینجا گذاشتم حالا بعدا میرید میبینید قرار شد که زود زود براتون محتوا بذاریم و از هر چیزی بذاریم فقط انیمیشن نباشه گیم ریت، کوف زهرمار این ولاگ آره راستی میکروفون خریدم یه دوربین هم سفارش دادم که شاید 4 5 روزه برسه دستمون و تا اون موقع این دوربین گوشی رو تحمل نمایید تا بعدش فیلمبرداری با کیفیت بالا داشته باشید منم آنبات دوربینم رو براتون میذارم با بزرگوار کلی تفریح میکنیم بزن بریم بهترین ویدیوهای ماینکرافت رو با هم دیگه ببینیم خب خب اولی 14 میلیون بازدید خورده 15 میلیون ببینیم چیه پرو Pro. چی پرید؟ چی شد؟ آقا اونایی که ماینکرافت بازی کردن توضیح بدن چی شد الان؟ یا خدا چی شد چی شد؟ چرا چی کم نمیشه ازش؟ کسی فهمید توضیح بده به من چی؟ بعدی خب 65 میلیون بازدید داشتین خب چیکار میکنه الان خونه درست کرد آجر چید چی یعنی چی خب خونه سخف زد پشمام چی چی چقدر تو تو شطرنج بازی میکنیم یه کتاب بخونیم باید نه جالب بود این ده میلیون بازدید خورده Do you still remember this? یادتونه اینو؟ چی بودین؟ ماینکرافتی ها بگن اه. چی شد چی شد؟ What? چی؟ <laughs> چرا اینجوری شد داریم همچین چیزی تو ماینکرافت پرچم چی شد الان؟ یه ویلا ساختیم اما چجوری؟ شیت زرهش زرهش عوض کرد چی بودی؟ جوری شد؟ پشمام چجوری ساخت؟ که سی میلیون بازدید این چی شد؟ چی رو پیدا کردن؟ این چیه؟ اوه ای والله کجاست؟ اون بکگراندیه که تو ماینکرافت اون لوگوی ماینکرافت پشتش گذاشتن اون خب ماینکرافت پشتش به ماست ربطی نداشت ولی به هر حال نگاه آه تو منو که میاد دقیقا اینجاست میگم چرا ذوق زده شد بیچاره داشت سکته میکرد <laughs> چی بریم بعدی بعدی یا ولی میلیون بازدید خورده این دوازه میلیون بازید شنیدی میگن تا امتحانا انقدر مونده دقیقا همونه انقدر مونده اونا به هم بخورن متاسفانه باید بگم که تا امتحانات شما فقط انقدر باقی مونده <laughs> بماند بریم بعدی سی میلیون بازدید داشته اینترنت شخمی ایران <laughs> آورد خب سگش رو گذاشت میده چی چی یا خدا کجا رفت اه چه زیر زمینی داره پشمام من نمیدونستم میشه تو ماینکرافت حیوان خونگی داشت گوسفند موسفند رو دیده بودم ولی اینکه تناب ببندی سگ تو این ور اونور ببری ساچ پشم خب چی شد اه چیکار میکنی با چیکار اه اه چیکار کرد سگه رو ببینم به سگه چی شد کشت زنده کرد سگه رو چی شد سگه بیچاره رو کشت <laughs> نه تو یه آشقالی چجوری میلیون بازید گرفتی آخه اوه نه 18 میلیون بازدید <laughs> آره بس دیگه خسته شدیم از این اینترنت شخ می چی شد وای اینگاه برف داره میباره روشون اشمام اینگاه داره برف میاد بذار ببینم یه بار دیگه تو باحال بود خوابی علیه یعنی، السلام بذار ببینم چی این علماسه خوابی علیه یعنی، السلام چی شد؟ دایموند اوره نه چجوری همش الماس کرد؟ اوه اوه اوه این چه جالبه 25 میلیون TNT experiment with NASA PC واو نمیدونم چند صد میلیون TNT رو میخواد بترک کنه واو پشمام خیلی خفم بود از چیزهای خفنی میسازن خب اینجا کجاست شرک بود عکس شرک آه مرداب شرک رو ساخته چی شرک فرار کنید یا خدا خب خب خب که سی جی بودا آه شیت یه بگاه گین به قول اون یارو که میگفت آه مدفوع دوباره اینجا <laughs> وایسا وایسا این که میترکن زامبیه چیه نمیدونم شیت موهای بزرگوار حتی بزرگوار که مو نداره یادم نبود این یه دونه که 40 میلیون بازی داشت ببینیم و چرا ویدیو رو تموم کنیم خب مگه آدم نمیمیره از اونجا بیفته از اون ارتفاع بیفتی تو ماینکرافت نمیمیری ببخشید دیگه من نوبم <laughs> من تازه نصب کردم یه دورم میخوایم ماینکرافت بازی کنیم و منتظر باشید سروایو Survival benim. Mesela İngilizce bir Survival. Yeah! Ama ven, yo miren, muchachera, ne mi mire. خیلی خوب رفقا این هم یه تعداد از ویدیوهای پربازدید ماینکرافت بود اگه با این سبک ویدیوهای ما حال میکنید ریاکت و گیم و اینجور چیزها حتما تو کامنت بنویسید دو تا هم ویدیو بهتون پیشنهاد میکنم یکی ولاگی که با بچه ها رفتیم بیرون یه دونه که با بزرگوار رفتیم جی تی ای سری جی با بزرگوار رو حتما ببینید خیلی خنده داره خب رفقا خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید لایک ساب کامنت اینا که همیشه میگن و یادتون نره یکی یکتون رو دوست دارم <laughs> خدافظ